Creí que ya habías cambiado, pero que trago tan amargo. Yo creí lo que decías, mientras otras cosas tú hacías. No fueron días, fueron meses, y tus mentiras eran fuertes. not those, not those.